Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Lúcio, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, galera. Então, meu Deus. Fala galera, fala, meu Fala galera, hoje vamos continuar aqui com o GTA San Andreas, né? É, vamos continuar exatamente onde nós paramos. O. o, o, o, o, vocês da minha, da minha gangue, mas... Hey, watch it, homie. Escorando meu carro, nós acham que vocês são o quê? that over here. Ryan Little. <laughs> super é tá essa, Alfonso? De escola, enfim. Mas, resolvido, vamos tá voltar. Não né? lugar que eu vou fazer, não que eu vou fazer. É aqui na academia. O bicho tá seco, o bicho tá, tá, tá, tá, tá. Pelo amor de Deus, vamos, vamos fazer uma academia aqui. Vamos lá, com, você aguenta 22 quilos, CJ. Keep your fists up and together. Watch what I'm doing. You gotta follow through with the uppercut. Músculo tá aumentando, ó. É louco, já Think tá you grande. can take me, huh? Vamos lá, 20 repetições, vai. Come on, I can take it. Pimba. Pronto. Ó, você, começa a se achar, ó, ó a cara. Começando a crescer, o bicho tá começando a crescer. Vamos lá, 44 quilos. Você consegue, esse dia, bora. Watch the uppercut. Use your right. Aumenta. Watch your opponent's eyes. Aumenta. Aumenta. Aumenta. Vai, vai. Ah, Moleza. Fácil pra ele, ó. Nossa. É. Muito fácil. Vamos aumentar esse peso aí. Vai, CJ. Vamos aumentar esse peso aí. Fala a verdade. Vamos correr. Tirar alguma gordura. Au. Hum. I'm gonna beat you silly. Visão. Nível 5, vai. Only one of us walking away from this. Watch your é opponent. É uma gordura, know his gordura. Use your tá jab to get the range. Nada de gordura, né? Vazio de gordura. Não bosta nenhuma. Keep it up bicho tá seco. I ain't pulling any punches. É, o Bigoto também tá o vigor, né? Que o bicho cansa de velocidade. Try and build up a combo. O Bigoto já tá nos, quase praticamente tá no zero. Don't leave yourself open. Tem mais que abaixar, não? Keep your fists up and together. Pronto. Watch what I'm doing. Cara, 39 quilos. Isso é bruto. You gotta follow through with the uppercut. Tá rapidão. Vai nada, velho. O bicho tá crescendo, rapaz. Think you can take me, huh? É louco. Ih, calçou, falei. Ó. Nem li ali, mas ó. Come on, I can take it. Próximo será vocês, hein? Seus imbecis. That... Bora fazer a missão. essa droga. Ah, tu tá de brincadeira, não dá nem pra me ver a hora, velho. <laughs> Poxa, aí tu brincou, velho. Vou dormir lá e... Vou dormir lá e... Aí a gente volta pra cá. Aí tu tá de brinca, velho. strategy. Ó, isso mesmo se atropelado, cara. Vocês são tudo doido. Bala. Vaza. Não, não vai ressuscitar os caras, não. Hey, you want this to get ugly? Turma de mira, meu pai. Ah lá, vem polícia. Ah lá, vem polícia. Ah, como assim? Vem polícia. ducats over here. A bagunça que o jogo faz, ó. Meu pai. Look at this shit. Aquela outra ali ainda. Meu switch que eu não quero. Save de cima só pra... Só pra, né? technical, gangster. <laughs> Come You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real, OG, I really ain't in the rap no more. I'm more to that hardcore gangster shit. well, that's me, homie. That's me. OG Loc, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real uh, fly sound uh. system cruising through the drive-thru. Uh. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, yeah, yeah, OG, yeah, man. Look, OG. shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Esse cabeça de hambúrguer aí, doidão, viajando na maionese, cara. Tu é doido ou o que, cara? Ô, louco, bicho. Mega! bate. Tempo não bateu. ali. Aí sim, hein? Ei! Ei! Cadê a polícia? Nem é polícia. Oh shit! Parei. You enjoying né? yourself yet? Polícia, é os NPCs idiota batendo em salvar aqui, né? No novamente. Cara, eu vou salvar o de cima. Não sei pra que o de cima. You having fun yet, fool? Eu sou ruim de mira, galera. I'm não... sorry, I had a difficult childhood. Ai. Vaza daqui, vaza daqui, vai. Vaza daqui, vai. Vaza daqui. Vai, Eu seu ferro. Vamos subir na moto aqui, vamos lá pra mim. Amen. vai lá vai hey, hey, hey, hey, it's OG Low, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the yo, world could do. That it's shit like I... sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Low? Hey, Carl. What up, man? Hey, dude. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in the rap game. You know, that ain't my thing. But, um, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? <laughs> I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. <laughs> Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all-nighter, hey, all-writer. Hey, when I kick it, I'll I do anything, homie. I swear that. Okay? Maluco, doidão, viajando. Bora então. Ai meu Deus. Antes disso, esses caras estão o saco já. Cadê? Vamos vir aqui. Oh! A moto virou sozinha, cara. da bicicleta. misturar a mão um pouquinho no microfone. Microfone. Tem uma microfone? Hey, watch it! What's your problem now? It's me. Bugs. Bora. Bora, bora, bora. Ó, maluco. A respiração do bicho. É louco. Ó. Que isso, maluco? Facada no, no, no queixo, no, no queixo não, no, no pescoço, my boy. se você. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. tá. É o outro jogando na telefone Tem controle também. Ah, beleza. Jogando sem controle com a TV desligada. Ah! Só onde tá acionando os e suas proezas jogando videogame. Ah! Ah, viado. Que tá de mim aqui, caralho. Morri. Caraca, morri, cara. Prontinho. Tamo aqui de novo. Hã? Caraca, sou. Oh! Puta. do it. Let's do it. Come on. What is that noise? moleque do mano a minha vida, velho. vida tá no palito. Caraca, mané. passei o bagulho como. Que vida, mané. Lá no porte eu vou morrer. Ele no porte eu vou morrer, cara. Caraca, velho. Ah, estira minha moto daqui, é brincadeira. Caralho, esses, esses bala, velho. Na moral. Esses bala vão me ferrar, velho. Não, chill out. What is O cara atropelou o civil ali. Hey, Loke, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Caralho essa foi épica. Essa foi essa você merece muito. Viado.